бүгін біздің қонағымыз саясаткер қоғам қайраткері Балташаға аға тұрсынбаев және де бұл кісі өздеріңіз білесіздер ел мен жер деген халық қозғалысының жетекшісі ағамыз үнемі қалың халық арасында митингтерде жүреді көресіздер және азаматтық белсенділерді үнемі қолдап жүреді енді ағасы бүгін э, осы уақыт тауып кездескеніңізге көп көп рахмет сізге мен бірнеше ә, сұрақтар қояйын деп едім ағасы рұқсат берсеңіз енді иә бірінші сұрағым аға былай ұлт санасы мен азаматтық сана арасында қандай ортақ айырмашылық сипаттар бар және оның арасында байланыс бар ма болса қандай жалпы азаматтар мына өзінің пікірі, пікірі бар белсенділер ол халықпенен бірге халықпенен азаматтардың арасында бас көтеріп шындықты айтып жүрген алқаштық жоқ ешқандай айырмашылығы жоқ бірақ тағы бүгінгі күні мына халық болып қоғам болып кейбір азаматтарды түсінбей жүр ол азаматтардың өздері кінәлі өздері түсіндірмейді ә, толық өздерінің бағдарламасын халыққа жеткізе алмай жүр сондықтан ә, алшақтық бар ал енді біз ә, халық арасында ұлтшылдар деген бар ұлтшылдар мысалы ә, қазақ тілінің дәрежесін көтеріп жатыр жалғыз ә, мемлекеттік тіл болсын деп жатыр орыс ә, аттарын өзгерт деп жатыр мысалы бірақ олар саяси талап қоймайды билікке олар қытаймен ә, қытайдың ықпалымен күреседі ресейдің ықпалымен күреседі бірақ билікке қарсы сөз айтпайды олар туралы не айтасыз сіз Олар туралы енді <clears throat> оған біраз уақыт керек батагөз ә, э, бүгінгі күні халықтың оянуы э, халықтың сана сезімінің көтерілгені өте жақсы Э, жақсы э, мынау э, жүйеменен келе жатыр бірақ біз кей кезде ойлаймыз бұл неге таза тез халық түсіп кетпейді жаппай көшеге неге шықпайды жаппай неге билікпенен барлығы күреспейді деп ойлаймыз егер тарихты алып қаратын болсақ мына дамыған мемлекеттер осының бәрінен өткен бұл енді халық тез арада ә, бір айда екі айда үш айдың ішінде ә, бастары бірігіп Э, билікке қарсы көтеріліс э, ұйымдастырады деп э, ойламау керек халыққа сана сезіміне құю керек біздің мемлекетке демократия керек біздің мемлекет мына батыстың демократиясын әбден талқылау керек соны білу керек оны ә, батыстың демократиясын ә, мына түсіндіретін азаматтар олар бірінші ә, сыныпта сендерсіңдер мына европада жүрген азаматтар Э, мына ақшта жүрген азаматтар тағы да басқа жерде жүрген азаматтардың барлықтары мына түркияда жүрген қазақ азаматтары халықтың э, <clears throat> мына несіне басына құю керек сана сезімін көтеру керек сол кезде э, ұлтшыл деген немене ол өзінің ұлттың ұлтына жаны ашыған адам ұлтшыл дейміз ол жақсы ал егер ол өзінің ұлтына жанашырлық өтірік жасайтын болса егер ол өзінің ұлтына жанашырлығын өзінің пайдасына популизм дейміз ғой сол популизм ә, мына жүйесіменен өзін көрсеткісі келсе бәрібір көп уақыт өтпей халық оны түсінеді бұлар популист деп міне қосановты алып қарайық қосанов алдады қосановтың жанында серіктес болып жүрген төрт бес жігіт бүгін нұр өтіп ана жерде депутат болып отыр соның ішінде анау әлгі бір айдос ә, сарым деген өтірікші кіріп кетті олар өздері ертеден қалыптасқан солай болды ана қосановпенен бірге жүріп оны президенттік сайлауға шығарып енді қосановты ә, бір жағынан мен аяймын ә, ол халықты алдап кеткен кезде бұлар лақтырып кетті біреуі қосановты қолдап ешқандай әңгіме айтқан жоқ қосанов өзімен қалды мыналар енді қазір уақытша парламентте ә, шалқып халыққа ақыл үйретіп өтірікті айтып отыр сондықтан осындай азаматтар бүгін саяси партия құрамыз деп жүгіріп жүр мынау әлгі қолдарына жалауын алып оның ішінде мен айтайын анау әлгі әлтаев деген азамат енді таза өтірік айтып жүр партия құрам деп партиясының ішінде э, саяси ботқа болып кетті ол партия ішінде кірмеген адам жоқ вахабиттер сонда салафиттер сонда құраниттер сонда енді ол қандай партия болады ол қандай халыққа тана болады қандай саяси э, жаңалық әкеледі халыққа ол мысалы ешқашан айтпайды Мына ұйымдасқан э, мына ұры назарбаев құрған топ кетсін деп ешқашан айтпайды неге десең ол бүгінгі дейін соның мүшесі сол топтың енді халықты алдамау керек қой егер енді сондай ма алдағыш болатын болсаң э, сана сезімің барлық төмен болатын болса қоя ғой а мынау э, соңғы рет айқайлап жүр алла акбар алла акбар кімді алла акбар деп өзін өзі алла акбар деп жүр ме әлі халықты аллақ көр деп жүр ме әй ондай болатын болса барсын ана афганистаннан кішкене ә, білім алып келсін ә, тәжірибе алып келсін сириядан тәжірибе алып келсін сосын халыққа айтсын афганистанда міне осындай сирияда осындай ә, біз билікке аламыз билікті аударып тастаймыз ә, егер ә, афгандар секілді жұмыс істесек анау сирия секілді саяси жұмыс істесек деп оны да айтпайды ал бірақ өзін ұлтшыл қылып көрсетіп жүр өзін діншіл қылып көрсетіп жүр маңайына жинап алған топтың барлықтарын мен қарап отырып ә, мен маған шен шепкен кереуші жоқ мына жасқа келген кезде бірақ шындықты айту керек шындықты мен әлі айтамын арман қарайды айтамын әлтаев секілділерді ә, ең бірінші үстіндегі анау әлгі костюмін шешу керек содан кейін галстугын шешу керек содан кейін оны егер ә, арман қарай халықты алдайтын болса халыққа түсіндіру керек дағы халық одан безу керек аластау керек кету керек одан халық бүгінгі күні жанында айқайлап жүргендер неге десең жанына бір әлгі әскери форманы кигізіп біреуге айтады ә, қазақстанға қорғаныс министрлігі керек жоқ дейді ә, сонда қорғаныс министрлігі керек жоқ болатын болса ертең э, жанды жақты отырған ә, э, ұсақ түйек жаулардан ә, қалай құтыламыз қалай оларға қарсылық көрсетеміз қалай оларға төтеп береміз соны ойламайды ал енді ойлайды мен не айтсам да халық соны жұтып қояды деп ешкім жұтпайды біледі халық бүгінгі күні халықтың сана сезімі жоғары мен оны сезіп отырмын біліп отырмын халықпенен сөйлесіп жүрмін араласып жүрім, олардың барлықтерінің 99 пайызы саяси реформаны күтіп отыр саяси реформа үшін әлі күреседі күрес міне жаңа басталып жатыр өздеріңіз алып қараңыз ә, мынау аштық жариялаған азаматтардың барлықтерінің айтып отырғаны ең бірінші бастысы ә, аштық жариялаған азаматтардың саяси реформа істеу керек так саяси реформа деген не егер мына бес саусақтай ә, айтатын болса, аты заңды өзгерту керек аты заңды өзгерткеннен кейін ә, заңдар қабылдау керек таза сайлау керек сайлау өткізу керек президенттік сайлау өту керек парламенттік сайлау өту керек содан кейін барып төмен түседі маслихаты бар облыстың городтың мәслихаты бар городтың әкімі бар облыстың әкімі бар ауданның әкімі бар солардың барлықтарын сайлау керек содан кейін әділетті сот болу керек әділетті сот болу үшін ол жерде дағы сайлау өткізу керек сайлауды мүмкін маслихаттар арқылы парламент арқылы өткізу керек бірақ ә, конкуренция болу керек сайыс болу керек бір біріменен өздері дебатқа шығу керек ашық алаң болу керек ол ашық алаңның мына ә, көгілдір экранда ұйымдастыру керек қара халық өзінің қарапайым халық пікірін айту керек солардың пікірін ең әуелі сараптап содан кейін мына сот тағы да басқа жүйелердің барлығын тағайындау керек ә, егер тағайындайтын заң болатын болса егер тура сайлау болатын болса енді судьяларды тура сайлаумен өткізеді деп ойламаймын мен бірақ конституция ол e, өмір саяси өмірін адамның құрастыратын ол конституция басты заң иә ағасы демек халық пісу керек ә, менде мысалы осында бір тәжірибем бар Э, өздеріңіз білесіздер грузияда саакашвили кезінде бірнеше реформалар жасалды сәтті жасалды бірақ э, наразылық ә, білдірген адамдар көп мысалы шетелде мен бір екі грузин азаматтарын ә, көрдім солармен сөйлестім содан мен айттым сіздер сіздер жақсы ғой саакашвили сондай реформа жүргізді жемқорлыққа қарсы деп ол маған олар менімен келіспеді олар бүйдейді біреу дәрігер екен бүйдейді бұрын мен дейді иә енді саакашвилиға дейін бір айда үш төрт мың доллар алатынмын дейді енді қазір құр зарплатаға қарап қалдым дейді екіншісі судья ол да сөйтіп айтады демек халықтың кейбір э, несі тобы деп айтайық сол демократиялық э, және өзгерістерге дайын емес сіз өзіңіз қалай ойлайсыз мысалы э, ертең былай елестесек бір кішкене қиял қосып дегендей мысалы ертеңнен бастап қоғами және саяси реформаға біз бел будық содан кейін сол реформаларды неге Ашту, соны дамыту соған ә, бағынуға қазақ дайын ба қалай ойлайсыз жаңағы сұрағыңызға жауап беру үшін мен қысқаша ғана грузиндерге мінездеме берейін мына совет одағы кезінде құрдымға кеткен совет одағы кезінде біз мына москвада жиналыс өткенде бірге қатысады грузиннің өкілдері армянның өкілдері әзербайжанның өкілдері мына орта азия мен қазақстан дейтін мен дағы көптеген ә, саяси жиналыстарға қатыстым конференцияларға қатыстым екі съездің делегаты болдым егер грузиндер ренжімесін өкпелемесін олардың интеллектуалдық ә, несі мынау әлгі дәрежесі дәрежесі бізден төмен көп төмендаған ссрдің кезінде грузиндерді айтатын ол мынау әлгі ұрығарлардың ұясы деп содан кейін ә, мына одақта жабық постановление болған осы мына кавказ грузия армения әзербайжан осы жақтардың барлықтерін ерекше бақылау керек ерекше қадағалау керек ерекше шара қолдану керек деген болатын сондықтан олардың Э, мынау развитиесі дамуы бізден төмен дағы ал бірақ тарихта бір адам ол саакашвили әжептәуір жұмыс жасап кетті бірақ өкінішке орай бүгін ол шетте жүр еліне келе алмай жүр еліндегі қалған ол құрталмай кеткен тоқтата алмай кеткен қылмыстық топ оны қазір өзінің еліне жібермей отыр сондықтан ә, бізге ә, грузиндерді де байқап қою керек бірақ біз грузиннен төмен емеспіз ә, э, біздің азаматтар ә, грузиндердің сана сезімінен біздің азаматтардың сана сезімі жоғары менің пікірім осындай ол пікір менде ғана емес мынау әлгі басқа снг мемлекетіндегі демократтардың пікірі де сондай рахмет ағасы сонда әрине халық дана халық біледі және де өзі қазір көп тәжірибе алып жатыр жаңағы ә, сіз айтып кеткен қосановпен болған жағдайды айтайық да қазір мысалы альтаевтер шығып жатыр ә, соны бәрін біліп көріп өз басынан өткізіп солай солай халық піседі әрине халықпен бірге жұмыс істеу керек алайда сіз өзіңіз көріп отырсыз сол ә, мысалы әблязовтың несі халық таңдауы және көше партиясын э, э, қосылған азаматтар жанболат мамайдың э, қасында жүрген азаматтар және жаңа солардың арасындағы қарасаңыз олардың талаптары бәрі ортақ бірақ бастары қосылмайды неге деп ойлайсыз а олардың бастары қосылмайтыны ә, <clears throat> жуыр арада қосыла қояды деп есептемеймін неге десең бастарында мына бастарында тарақан бар олар ойлайды әрқайсысы осы қазақстанға президент боламыз деп кем дегенде премьер министр боламыз дейді мен оны өттім мен оны көрдім мынау ақ жол болды нағыз ақ жол болды солардың бәрінің арасында жүргенде мен мүшесі болғаным жоқ ақ жолдың да нағыз ақ жолдың дағы бірақ қолдадым мен оларды сондағы менің түсінгенім әрқайсысы мен президент болғым келеді дейді менімен бірге бір сөйлескенде екіншісі айтады мен президент болғым келеді дейді мен елді басқарғым келеді дейді ей ең әуелі демократияны жаса заңдарды қабылда ә, конституцияны өзгер содан кейін сайлау өтеді халық егер саған дауыс беретін болса сен президент боласың сосын мына президенттің ә, жанында жүрген жақын адам болатын болсаң ә, пікірдес болатын болсаң сен премьер министр боласың біреуің депутат боласың екіншің әкім боласың ә, сөйтіп барып билік қалыптасады деп айтқанды түсінбейді тек қана президент боламын дейді қазір де сол жанболат ә, ол өзі жеке президент әбіләзім жеке президент тағы басқалары жеке президент ә, соныменен ә, мен білмеймін ә, қазір егер қазақстанда ә, мына облыстарды әкім емес президент деп атайтын болса анау бергей деген жерленекей ә, э, мен батыстың президентімін деп қою керек қой оны ең әуелі жұмыс істеп э, халыққа түсіндіріп мына дұрыс заңдарды қабылдап ата заңды дұрыстап орнына келтіріп содан кейін адал сайлау өткен кезде халық кімге дауыс береді сол кезде барып сен ә, шенді боласың шекпенді боласың ә, бұлар қоймайды әлі күнге кейін сол ана кездегі ақ жолдың істеген жолы ә, нағыз жолдың істеген жұмыстарын мыналар жалғастырып келе демек бұлардікі халықтың мүддесі емес азаматтық құқықтары емес бұл сіз ойлайсыз билікке келу амалы саясаткерлердің соғысы деп табасыз халықты пайдаланып алпыс пайызы олардың басындағы тарақаны президент болғылары келеді процент қырық пайыз өзінің күшін саяси білімін мына неге жұмсап отыр өзінің дәрежесін көтеруге қою керек біріксе біріксін бірікпесе қойсын бірақ әлі сол жаңағы сіз атаған партияға қозғалыстарға кірмеген азаматтар өте сауатты білімді жеткілікті біздің мына қазақстанда дағы ә, сыртта жүрген қазақтардың арасында бар анау ақшта жүрген жас жігіттер бар бүгінгі күні олар депутат болатын болса ертең солар ә, президент болады мен сізге айтайын бір үлкен ә, э, ақштың сарапшысының ә, мақаласын оқыдым сонда ол айтады бізде әр сайлау сайын 15-20 мың нақты президент болатын азаматтар бар дейді бірақ сайысқа түсіп арасынан дара шығатын екі адам дейді біреуі анау әлгі республикалық партиядан екіншісі демократтардың арасынан шығады содан кейін екеуінен барып халық таңдайды а бізде барлығы тек жаппай бірін бірін жамандап бірін бірін қаралап бірінің бетіне бірі түкіріп ә, сонда түкіріп жатқан кезде ойлайтыны мен президент болғым келеді қою керек қой енді тиесін жинау керек қой ниеттері таза болса ниеттері таза болса халыққа адал болса сол өзінің амбициясын шекке қойып дегендей дұрыс айтасыз қосыламын мен сізбен иә бірігу керек шын ниеттер шын болса әрине әрине иә сосын дағы мынандай сізге сұрақ қояйын деп едім жақынғы кезде осы азаматтық қоғамында қандай құбылыс қадайым болу керек себебі сіз өткендегі өзіңіз көріп жатсыз белоруссиядағы да жағдай көп адамдар митингке шықты бір күн емес бір ай емес бірақ билік тек қана қатайды көп адамдарды соттады түрмеге отырғызды енді санкция астында қалды бірақ ә, лукашенко билігін берген жоқ ал енді менің ә, сізде ә, сіздің ойыңыз қалай менің де ойымша ақорда бірден бір несін былай енді қолын ә, э, билікті халықтың қолына ұстатып береді деп ойламаймын ал енді сіз азаматтық қоғамға қазір қандай ә, құбылысқа дайын болу керек деп ойлайсыз енді жаңа лукашенконы айттыңыз ол енді сондай ма дөрекі диктатор болып шықты қулық сұмдығы да жоқ оныкі тек мынандай шоқпар анау жаны жанып кезде баласын ертіп ә, қолына қару алып автомат алып көрсетіп жатыр мен барлықтеріңе көрсетемін дейді вертолетқа ә, мініп ә, мына митингіде жүрген адамдардың үстінен ұшты сондықтан оның ә, уақыты лукашенконың көп қалған жоқ оны кептіреді жауапқа тартады абақтыға жабады содан кейін анау әлгі милошевич абақтыда жауап береді абақтыда отырып оған э, уақыт көп анау әлгі э, жас буштың айтқаны бар еді ә, мынау белоруссияда дейді ең соңғы диктатор қалды лукашенко деген оны кетіреміз деді бірақ енді уақыт келді ол кісі сегіз жыл халыққа ә, істеді да кетіп қалды бірақ ол кісінің айтқан жалғастырып жатқан президенттер бүгінгі байдендер оны қоймайды кетіреді бірақ уақыт енді үш ай керек па төрт ай керек пе жарты жыл керек па одан артыққа оның президенттік өмірі қалған жоқ ал енді мына жалпы диктаторларды алып қарайтын болсақ ә, жаңа айттым ғой анау дөрекі диктатор деп назарбаев қу диктатор ол ақырын ғана кете қойды дағы қолбала ұсатып кімге билікті бере қойды қағазға ғана жазып нақты билік жоқ оның қолында тоқаевқа енді тоқаев ана өзінің отырған креслосын жылтып кабинетті күзетіп отыр ешқандай шара қолданбайды саяси реформаға бармайды бұрын мынау әлгі жанашыр азаматтардың барлықтерін абақтыға қамаған соларды қазір күзетіп мынау әгі полициясы бар прокуратурасы бар әлі күнге шейін ұстап отыр екі жүзден артық саяси тұтқын бар шығару керек қой оларды солардың екі жүз саяси тұтқынның ішінде мен елу шақтысын білемін ешқандай халыққа не болмаса қоғамға залал жасаған жоқ заңды бұзған жоқ бар айтқаны билікке кетіңдер кетіреміз содан кейін айтқаны саяси реформа жүргіземіз сол үшін алдыдағы адамға жауып қойды оның бәрі уақытша иә олар қиналады бірақ шыдайды сол бұлардың істеп жатқан қорлығына шығады ертең абақтыдан олар да күреске кіріседі оларға да халық сенім білдіреді сондықтан бізде жеткілікті саясаткерлер білгір саясаткерлер жеткілікті ал енді ә, қазір сұрақ қоятын шығарсың ә, ертең назарбаев кеткеннен кейін қазақстан қазақстанда не болады деп оған да жауап берейін мен ашық адаммын ендеше ендеше сол пост назарбаев уақытында ә, қазақстанда не күтеді мысалы енді ә, қазақстаннан не күтуге болады жалпы назарбаевты алып қарайтын болсақ әр адам мен дағы ол дағы сіз дағы өмірден ә, қызық көргіміз келеді өмірімізді ұзатқымыз келеді бірақ адамның өмірі ә, бір ә, шыбықтай ғана бір ақ күнде сынады аспанда егер құдай болатын болса сол ғана біледі қай уақытта о дүниеге кететінін ертең назарбаев та кетеді мен де кетемін басқа азаматтар да кетеді бірақ біздің ұрпағымыз қалады о, солар ертең халықты басқарады соны ойлау керек енді біздің қазақстанда ертең назарбаев ә, егер ә, ана жаққа кетіп қалатын болса ештеңе де болмайды бір аздаған талас болады кландардың бұл енді ә, назарбаевтың өзі ә, қылмыстық топтың ә, басшысы бүгінгі күні ол қазір қауіпсіздік кеңесті басқарып отыр президенттігінен кетті өзі айтып отыр менің қолым бос президенттіктен кеттім қазір мен бос жүрмін дейді бос уақытында сол бұрынғы істеген ә, жұмыстарын жалғастырып жатыр қылмыскерлер маңайында әлі топ тобыменен жүр сондықтан сол топтар бірімен бірі таласады ә, біраз өздерінің күшін ап көреді бірақ халық оған көнбейді халық күш бермейді э, олардың анау әлгі қайтадан айналып келетін болсаң сол әлтаевқа енді ана тимур көлебаевтың ақшасы ә, көп әлгі бір қапшықпенен не болмаса бір камазбенен не болмаса бір ә, железнодорожный составпенен оны өлшей алмайсың сондықтан ә, соның ақшасына бірсыпыра адамдарды маңайына тоғытып ә, қазір енді митингіге шығып қалтақтап жүр бірақ оның бәрі уақытша ертең ә, ондай ә, вагонмен әкелген ақша көмектесе алмайды бір күнге екі күнге үш күнге ғана халық э, өзінің қойған талабына ә, сәйкес ә, айтады мінекей осындай азаматтар осыған сәйкес осылар келіп бізді басқарсын дейді солай болады қазақстанда демократия орнайды қазақстан дамыған мемлекеттердің біреуі болады мен мына көрші мемлекеттерді жамандап отырғамыз жоқ жамандап отырғаным жоқ егер мына қырғыз бауырларымызды қарасақ өзбек бауырларымызды қарайтын болсақ ә, қырғыздың ресурсы мүлде жоқ өзбектің ресурсы азғантай ә, ал енді қазақстанның ресурсы әлі күнге шейін шексіз жеткілікті соны халықтың дамуына халықтың өсуіне санының өсуіне сапасының өсуіне ә, мына өзінің пікірінің өсуіне жұмсайтын болса біздің мемлекет Ә, анау әлгі назарбаевтың айтқан орындалады отыз мемлекетке кіреміз содан кейін жетінің ішіне де кіретін мүмкіншілік бар бір отыз жылдың ішінде рахмет аға енді жаңа сіз көрші мемлекеттерді айтып кеттіңіз ә, кеше бүгін өзіңіз білесіз ә, назарбаев ә, ресей федерациясының президенті путинмен кездесті сіз мынандай бір нелер бар да, елдерде ой бар олар келесі жаңа сіз де айтып кеттіңіз ол кісі де енді көп шайтан емес енді өмір бақи өмір сүретін әрине жаңағы өздеріңіз айтқан қасындағы қыландар бір бірімен қырылысып билікті тартып алып кейін оның ұрпағын назарбаевтың ұрпағын далада қалдырмау үшін әрине ол өз адамын қою керек енді ә, жаңағы сарапта сарапшылардың айтуы бойынша тоқаев та уже орынға біраз уақыт отырды әрине ә, э, назарбаевтың айтқанын істеді бірақ ә, қолдаушылар көп болып келе жатқаннан бері сол э, сіз қалай ойлайсыз мүмкін ба сол путин мен назарбаев екеуі арасындағы әңгіме болашақ сол орынбасар не орысша айтқанда преминг туралы әңгіме болды дегенге сіз қалай қарайсыз, қарайсыз? немесе болмаса қандай тақырыпты талдады олар э, енді олардың ана кремльде э, қалай сөйлескенін не айтқанын сен де білмейсің мен де білмеймін ешкім де білмейді неге десең ә, путин басқа ұлттың ә, президенттеріменен сөйлескенде анау аудармашы болады бұл жерде орыс тілін назарбаев та жақсы біледі путин де жақсы біледі сондықтан екеуі ғана сөйлесті ал енді біздің көріпкеніміз жоқ не сөйлескенін білмейміз ертең айтады евразиялық э, одақты күшейту керек экономикамызды түзеу керек ә, э, инвестицияны көбейту керек ә, э, бірге ә, россиямен бірге біз өзіміз мынау әлгі үлкен үлкен кеңдерді игеруіміз керек деген ортақ сөз ғана болады соны айтады ал жалпы сенің айтып жатқаның дұрыстығы бар шындығы бар неге десең қайта қайта немене онда кремльге жүгіріп бара береді ал тоқаевты алатын болсақ енді екі жыл отырды екі жыл мінекей екі жылдан артық бірнеше күн екі жылдан өтіп кетті енді оны көріп отырмыз ол жаңалық емес оның ештеңе істемеген ә, халыққа ә, айтудың да керегі жоқ халық біледі өзі сондықтан қазір енді жаңағы сіз айтқан вариантты ә, іздеп екеуі ақылдасты деп мен де солай ойлаймын жақсы рахмет енді бір соңғы сұрақ ағасы жаңа тоқаевты айтып кеттік екі жыл отырды бір реформа жасауға әлі жетпеді анау ағасының айтқанын істеді көнді енді жақында ғана ол кісінің жиналыста айтқан коррупция жемқорлық туралы айтқан сөзіне қандай баға бере аласыз былай айтқанда ә, өзіңіз естідіңіз если чиновник вдруг присво былай айтты обогатиться деді да Ә, содан кейін не деді хищение деді иә или похитить дейді демек обогатиться деген өз қалтасына салғы бірақ бұл арам ойсыз болуы мүмкін сол себептен біз оған біз басқаша қарауымыз керек демек сотталмауымыз керек деп ашық айтты сіз оны қалай бұл сөзге қалай ә, баға бересіз өйткені көп адамдар бұл ә, жемқорлықты қазақ елінде заңдастыру деп э, тапты ботагөз бұл үлкен тақырып ә, бұны екеуміз ендігі жолы ә, енді білеміз мына телефонмен қалай ә, интервью беріп ә, жүздесуді ендігі жолы талқылайық неге десеңіз біз сен ә, сұраған қойған сұрағыңа біз төрт ә, үлкен сұрақтардың басын аштық аха халық осыны көрсін халық бізді дұрыстап түсінсін содан кейін ендігі жолы шық осылай мен саған тағы бір сұрақ қос екі сұраққа бір жарты сағат жауап берейін жақсы жақсы халық біздің шаршап кетеді егер екеуміз қазір бір сағат мына экраннан кетпей отырып алатын болсақ шаршап кетеді бұл сұрақты ашу үшін халыққа түсіндіру үшін кем дегенде жиырма жарты сағат керек жақсы рахмет рахмет ендеше келесі кездескенде осы тақырыпты қолдайық жоспарлайық енді мен сізге айтайын жаңа да сіз айтып отырсыз халық халық сондай сонда көп не әңгіме естігенде осылай не шаршайды дейсіз алайда сіз басында айтып кеттіңіз халықпен жұмыс істеу керек ағартушылық жұмыс істеу керек сонда өйткені халық піседі пісіп пісіп сол өзі былай тарихта айтылғандай революционный ситуацияға өзі келеді өз санасымен ал енді қолмен искусственно ешкімді ешқайда ешқай жерге итеруге болмайды және де ақша да көмектеспейді өйткені ең ә, мықты ең күшті адамдар ол идейный адамдар жақсы тимурдың эшелондап әкелетін ақшасы дағы халыққа әсер етпейді дұрыс айтасыз халық пісіп шын ниетімен шын күшімен шығу керек және ол өте сенімді болу керек өзінің істеп жатқан ісі өте дұрыс болашақ үшін деген миына дейін әбден қонғаннан кейін сол сол күшпен қана шығады дұрыс мен сізбен ол жерде өте қосыламын мен де үнемі айтып жүремін рахмет ағасы денсаулығыңыз мықты болсын ә, көп жасаңыз ә, қымбатты уақытты бөліп келгеніңізге мен ризамын келесі кездескенше ендеше осы тақырыпты келесі э, отырыста осылай талқылайық рахмет саған рахмет батагөз аман бол сау бол шетелде жүрсің сақ бол э, <coughs> бірақ біздің ұлттың сана сезімін оята беріңдер жақсы рахмет